Люди такі люди, настанової поради не бажають це все чути, бо в кожного своя правда. Саме з ним я маю крила, хоч хто ще не казав мені, у ньому моя сила, віра, в ньому палають вогні. Хай кажуть, не моє, а я лише тебе, хай світ перевертом іде, я все одно. лагідна моя, а я лише тебе, хай світ перевертом йде, я все одно лише нас не обмежують стіни, бо вони мають вухи нещасливі Like us. with